Le chemin de Compostelle, c'est, euh, je ne vais pas faire une explication concrète au niveau de l'histoire, mais euh, le chemin de Compostelle, c'est beaucoup de choses. Euh, ça peut être une randonnée, ça peut être du tourisme, ça peut être, ça peut être du sport, mais ça peut être un pèlerinage religieux. À la base, c'est ça. Mais avant tout, c'est surtout une quête, une quête de soi et une reproduction symbolique de la vie. Et, et en fait, on va en allant sur le chemin, on euh, on va pas seulement voir euh, Saint-Jacques euh, et les restes, on va surtout, à travers les aventures qu'on vit sur le chemin, on va vers la personne qui est en nous, en fait. La vraie personne qui est en nous. C'est ça le chemin, ça vient de très très loin, en fait, parce que c'était mes grands-parents qui m'en avaient parlé euh, il y a très très longtemps. Donc j'avais toujours un peu dans l'esprit et j'avais dit qu'un jour je ferais ça. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais envie de faire ça, cette notion de partir euh, sur des chemins. Depuis tout petit, j'avais dans l'idée ça, même les Star Wars, le chemin initiatique. Et puis, euh, ma vie m'a fait en sorte que je ne pouvais pas y aller peut-être parce que je n'avais pas fait en sorte de m'organiser pour y aller. Et puis un jour, ma vie a changé. Euh, j'étais prêt à ce moment-là et je suis allé en 2005. Et euh, j'ai décidé de faire Léon, euh, Léon euh, Santiago de Compostela et euh, ça a, été une, ça, une, révélation. les gens m'ont dit tu pars en quête d'une petite copine, de quelque chose et en fait non je pars en quête de moi-même. Et j'ai besoin de prendre du recul. Et en fait, euh, j'ai appris beaucoup sur moi, parce que je n'étais plus personne. Je n'étais plus euh, le directeur de quelque chose, je n'étais plus euh, le fils de quelqu'un, je n'étais plus le copain, j'étais un pèlerin comme les autres. Donc, face aux difficultés du chemin, face aux moments agréables, face à plein de choses qui se passent chemin, que j'appellerais la magie, eh ben, en fait, j'ai appris beaucoup sur moi. Et je dirais même que j'ai appris ce, que, ce qui pour moi était essentiel, et ce qui fait sens pour moi et pour ma vie. Donc euh, ça a été une époque où j'ai décidé, bah, en revenant, tout simplement de me dédier au coaching. Et puis, euh, c'est là où j'ai pris la grande décision de dire, de montrer aux gens euh, comme c'est beau à l'extérieur et, aussi à l'intérieur. L'idée, c'est de transmettre, c'est accomplir ce que j'appellerais ma mission de vie. Euh, ça peut paraître très pompeux comme ça, mais finalement j'ai tellement appris sur moi sur le chemin que j'aimerais que ces gens-là fassent le même, euh, le même processus. Pas qu'ils arrivent aux mêmes, conclusions que moi, c'est pas ça, c'est simplement qu'ils apprennent sur eux-mêmes et se rendent compte qu'ils sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus puissants euh, qu'ils ne peuvent l'imaginer. Déjà en disant bah, finalement je peux faire 200, 300 km marcher alors qu'aujourd'hui à l'ère de la voiture, de l'avion, du train, ça peut paraître dérisoire et dire ah, bah, finalement je peux le faire. Et donc si je peux faire ça, je peux faire beaucoup de choses. Puis en même temps me découvrir que euh, bah, qu'est-ce qui est important pour eux. Donc en fait j'aimerais qu'ils revivent une expérience euh, similaire et qu'ils puissent grandir. Euh, chacun grandira à sa manière. et moi les retours que j'en ai, c'est que depuis 10 ans que je fais ça, chacun revient différent sur le chemin. C'est la même personne, mais en version 2.0. et les gens me le disent tous, il y a un avant et un après. Et ça, c'est ma plus belle récompense. Et quand j'ai fait les 10 ans du, Camino, même ceux qui n'ont pas pu venir euh, m'ont envoyé un petit message en me disant euh, merci euh, pour, ça. Donc finalement, j'ai essayé d'aider des gens à faire ce chemin, peut-être qu'ils n'auraient jamais entrepris tout seuls. Donc j'ai donné un petit, une petite impulsion, on va dire. À partir moment où on joue le jeu, euh, probablement, on, accepte de faire le chemin euh, d'une manière un petit peu différente que la randonnée, où l'objectif n'est pas seulement d'arriver, c'est le chemin de Compostelle, c'est pas le chemin des auberges du chemin de Compostelle. Euh, donc l'objectif n'est pas d'arriver le plus vite possible, c'est de prendre ce temps, laisser le temps de faire son, son travail, de laisser faire le chemin, faire son travail, de prendre le temps de regarder ce qui se passe, d'écouter, de ressentir ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur. Euh, c'est ça que j'appelle un peu la magie du chemin. Euh, c'est de laisser le processus, cette alchimie se mettre en place, euh, même dans les difficultés. analyser pourquoi cette côte était plus petite qu'une autre, pourquoi j'ai réagi comme ça, parce que finalement, quand on arrive sur le chemin, on réagit comme on réagirait tous les jours. mais le chemin, lui, il s'en moque de ça. C'est-à-dire que la difficulté est là, le moment est là, et donc, euh, c'est le fait de se confronter à soi-même et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et de découvrir ces ressources euh, insoupçonnées qu'on peut avoir, et, de mettre en place ces nouvelles ressources. Euh, et de ce fait-là, euh, ça la magie, quoi, en fait, quoi, de se découvrir. C'est ça. Alors, d'un point de vue encore plus, euh, je dirais, euh, particulier, euh, et je comprends que certains puissent ne pas adhérer à, cette, cette réflexion, moi ça me touche malgré tout, parce que je me dis pourquoi pas. Il faut quand même pas oublier que ce chemin, depuis les années vers 800, 1000 après Jésus-Christ, beaucoup de gens sont, ont fait ce chemin, énormément transité, de plus en plus ces dernières années, qu'avant ce chemin-là, c'était aussi un chemin qui existait d'un point de vue celte aussi, euh, sachant quand même que toutes ces, âmes qui passent, ces gens qui passent, laissent une part d'énergie quelque part. Et je pense qu'il y a hum, certainement une interaction qui se produit, euh, quelque chose, une force qui passe par là. On peut la résumer par attitude, on peut la résumer par euh, bonne volonté, mais je pense qu'il y a autre chose. Parce que sur le chemin, parfois, il se passe des choses qu'on pourrait appeler de, de magique, de miracle, d'inattendu. D'abord, c'est vraiment la définition de miracle, c'est quelque chose qui se produit de manière inattendue. Et, parfois, on n'arrive pas à l'expliquer. Des signes, des choses qui apparaissent, euh, qui nous parlent directement. Et, ça, je, trouve ça très intéressant. Ça, c'est une bonne question. <laughs> On dit souvent c'est une bonne question aux journalistes gens qui posent des questions. Mais c'est vrai que c'est une bonne question parce que le chemin euh, a été très très populaire au Moyen Âge et puis après il est tombé un peu en désuétude et comme par hasard depuis euh, quelques années ça revient énormément à la mode. Euh, mais je pense que c'est significatif de notre société où les gens cherchent à nouveau quelque chose, ils cherchent à trouver un sens, on est tellement dans l'accélération dans la vie de tous les jours qu'on prend même plus le temps vraiment d'être soi-même. Et à l'ère du numérique, à l'ère des télécommunications où tout va très très vite, euh, prendre le temps, euh, c'est aussi prendre le temps de se retrouver soi-même euh, et pas devenir quelqu'un d'autre. donc je pense qu'aujourd'hui c'est une réponse certainement à un petit mal-être, petit ou grand, je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle beaucoup de burn-out en entreprise et je pense que les gens cherchent ça aussi. Donc après, il y a une notion touristique, il y a une notion vacances aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais je pense que les gens cherchent ça. Et ceux qui en reviennent disent toujours qu'il s'est passé quelque chose à un moment Donc euh, ça répond à quelque chose, effectivement. Déjà, il y a plusieurs chemins. Donc il y a le chemin français, il y a le chemin primitif. Ils sont tous plus ou moins exigeants. Euh, maintenant, si, tu dois avoir des, euh, je dirais, des capacités particulières, on va dire non. Il y a un minimum. Euh, euh je dirais un minimum, il faut marcher un petit peu avec un poids euh, sur les épaules. Mais euh, finalement, j'ai vu des personnes peu préparées réussir à passer l'épreuve et des gens très préparés avoir plus de mal. Je pense que la, la condition la plus importante, c'est déjà de le faire pour soi. C'est un sens. Un sens pour celui qui va l'entreprendre. Euh, si on le fait pour quelqu'un d'autre, ça marche pas. Parce que le chemin est suffisamment exigeant pour dire pourquoi je suis venu dans cette galère. Alors que si c'est un vrai choix personnel, euh, même si c'est difficile, on va le surmonter, toujours. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a rien de surmontable. Mais je crois que la, vraie euh, nécessité, c'est que c'est une décision personnelle. Le futur du chemin, euh, je pense qu'aujourd'hui, les statistiques le démontrent, euh, il y en a de plus en plus euh, de pèlerins. Donc je pense que ça va aller en croissance, enfin en croissance on va dire, ça va progresser. Il y a deux aspects, il y a l'aspect effectivement recherche spirituelle et puis en même temps il y a l'aspect aussi tourisme et tout ça se développe de plus en plus d'auberges, c'est normal. Euh, mais je pense que vu les personnes qui y vont et ces personnes qui en reviennent avec les bénéfices quand on, quand en connaît, euh, qu'on connaît, pardon, euh, automatiquement interpelle d'autres personnes. Et disent ici c'était bon pour moi. Et donc je pense qu'aujourd'hui ça, euh, ça continue à progresser comme ça. Euh, aujourd'hui on voit le chemin français <laughs> devient saturé par certains moments en été surtout, euh, le chemin primitif commence à se développer, donc euh, ça continue, ça continue. En ce qui me concerne, euh, je vais continuer parce que moi il m'a tellement apporté que tous les ans j'apprends. <laughs> ça fait dix ans que je le fais et tous les ans j'apprends une chose nouvelle sur moi, sur les autres, mais surtout sur moi. Euh, finalement. Donc je vais continuer comme ça, je vais continuer à proposer euh, d'aller sur le chemin, je vais continuer à, parler aux gens du chemin, continuer à coacher à travers le chemin. Euh, beaucoup de mes, clients me disent on a l'impression d'avoir fait un chemin avec toi d'ailleurs en termes de coaching. Je vais continuer à divulguer, je vais continuer à, communiquer autour de ça. J'ai un livre qui est, qui est en préparation. là, il y a l'occasion aussi avec cette vidéo de pouvoir en parler toucher plus de monde et vraiment d'inciter les gens à dire que ce soit avec moi ou avec un autre ou tout seul, allez-y, ça vaut le coup. Moi, je suis un bon exemple, je l'ai fait dix fois, au moins dix fois, dix, onze fois. Donc, euh, nécessaire. De toute façon, je pense que dans l'idée du chemin, il y a le terme de ultria. Et ultria, ça voulait dire bah, aller encore plus loin. Euh, encore plus haut, Utreya et Suseya. Donc, euh, de toute façon, un pèlerin, chaque pas, c'est un peu plus loin. On se rapproche de plus en plus de l'objectif. Une étape en plus, un jour en plus. Euh, donc finalement, quand on arrive à Santiago et qu'on arrive après au Cap Finistère et qu'on est face à la mer, de toute façon, il y a toujours une notion d'aller plus loin. Donc on, a toujours besoin de retourner au chemin, d'une part pour prendre de la, distance, se ressourcer, apprendre sur soi, et puis, euh, puis voilà, continuer à progresser. C'est l'objectif. Alors on peut le faire en allant sur le chemin, pour plus de retourner tous les ans sur le chemin, mais je crois qu'il y a une, euh, une, démarche de, de, remise en cause permanente, de progression permanente qu'on doit pouvoir cultiver. Donc euh, finalement, dans cette idée de progression, euh, que ce soit en allant sur le chemin ou, en lisant un livre, ou en voyageant au Tibet, ou en voyageant ailleurs, c'est s'ouvrir à ce qui se passe à l'extérieur pour apprendre euh, se développer, euh, c'est ça qui l'intéresse. C'est que même si on est âgé, on n'arrête jamais de progresser. Et il faut continuer à avancer. Ultreya et Suseya, c'est ça l'objectif du chemin. Progressons. tous contribuent à un monde meilleur, puisque de toute façon, ceux qui le font pour le tourisme, comme ils vont dépenser de l'argent automatiquement, ils favorisent le tourisme, et donc les gens qui habitent sur place. Et puis euh, les autres, ben, ceux qui veulent rentrer plus loin, quand ils reviennent plus, je dirais, euh, plus éclairés, euh, vont automatiquement essayer d'être meilleurs dans leur vie, donc vont avoir un meilleur impact sur leur environnement, vont inciter d'autres personnes à le faire aussi, et continuer à progresser. Je pense que c'était la réflexion que je m'étais faites vraiment à la fin de la première fois. Je dis même s'il n'en reste qu'un, euh, avec un seul c'est suffisant parce qu'il va automatiquement reparler de son expérience à d'autres personnes et ça va régénérer euh, le flux, euh, cette évolution. Je vais utiliser le mot qui m'a parlé quand je l'ai fait la première fois, c'est le mot illumination, cest un éclairage éclairage sur soi. Euh, je crois que c'est le plus important. Je ne promets jamais la facilité aux gens qui vont sur le chemin. Jamais. Ceux qui vous disent que c'est facile, pour quoi que ce soit, j'y crois pas. Parce que de toute façon, euh, si c'était facile, on l'aurait déjà. Euh, mais en revanche, ce que je promets aux gens, c'est que si vous y alliez, si vous jouez le jeu, moi je vous promets l'illumination sur vous. Et c'est un très très beau cadeau que vous vous faites à vous.